ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც ჩვენ ხშირად ვაწყდებით ხოლმე პრობლემას ჩვენთან ფეროში არის დამტვერიანების დონე და დაგრელების სისტემების ხშირად გამომართა მუშაობა უმელებსაც გამოიყოფა იქიდან ძალიან დიდი რაოდენობის მტვერი და შესაბამისი გამწვევის საშუალებები ხშირად ვერ ახდენენ ამის სრულყოფილ გაწევას. მტვერი იმდენად დიდია ხშირად სამშობლო ადგილებზე რომ არა მარტო ხელვადობა არის შეუძლებელი, არამედ გარკვეულად კი არა და მთლიანად ჯანმრთელობაზედაც მოქმედებს. ეს ისევე პრობლემა არის დაგრილების სისტემები. მიხსენებათ არსებობს პრემიერ-მინისტრის განსაკუთრებული ძალებულება, რომელიც მეუთითებს, რომ არ უნდა აღემატებოდეს სამუშაო ადგილებზე 27 გრადუსზე მეტ ტემპერატურას. ჩვენთან ღუმელებს ეს ხშირ შემთხვევაში არ ამარტო 27, არამედ 30, 32 და 35 გრადუსად აღწევს. ხარისხო სპეციალისტები არის, შეიძლება მომხერხებელი არის. აბდის დასაცველები, რომელიც თან აქვს ნობელებს, აბსოლუტურად მომხერხებელია, იმიტომ რომ მაღალ ტემპერატურაზე მუშაობის შემდეგ შიგნით სრულიად შეუძლებელი ხდება მოძრაობა, შეკრული არის ადამიანი. плюс ამას კიდე იწვევს კანის ალერგიულ დაავადებებს ეს და არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რაც გათვალისწინებული არის ასეთ სამუშაო ადგილებზე. არის ასევე პრობლემა აგრეგატების გამომართვებასთან დაკავშირებით. დარშანწინ ჩვენთან ჩაატარა მოკლევა ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურმა და ამ მოკლევის შედეგად ელექტროხიდურ ამწევზე დაფიქსირდა 40-ზე მეტი კრიტიკული დარღვევა. ხო და ეს კრიტიკული დარღვევა დღემდე ხშირ რჩება ისე მოუგვარებლად. ამაზე ყურადღებას იმიტომ ვამახვილებთ, რომ ჩვენთან სამსახურში ძალიან ხშირია ამ შრომის უსაფრთხოების ნორმების არ დაცვისთან გამომდინარე სხვადასხვა ტრავმების მიღება და საუბედუროთ ზოგიერთ შემთხვევაში გვერდან დამთავრდა. გამოსავალი, გამოსავალი ერთი არ სახელმწიფოს უნდა გააცეს სპეციალური პერკეტი, თუნდაც იქნება ეს ორგანიზაცია იქნება თუ რაღაცა იქნება, რომელიც დაარეგულირებს. ეს რომის ინსპექცია არ უნდა იყოს ფასადური, მას უნდა კონდეს გარკვეული კმედიტი ბერკეტები. ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უფრო სერიოზულად უნდა აქცევდეს საერთოდ ჯერისედაც შრომის კანონში უნდა იყოს, მე მგონი, ნათლად ჩადებული, რომ გარკვეული უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის შედეგად წარმოება და ადმინისტრაცია იქნება ეს თუ კომპანია იქნება სერიოზული ჯარიმებით უნდა დაჯარიმდეს. და უკვე თვლე რომ უკვე ეს პრობლემები რა პრობლემებიც არის იგივე ჩვენთან და იგივე სხვა ინდუსტრიული ზონები იქნება თუ სამშენებლო ადგილები იქნება უფრო გაცილებით მოგვარებადი იქნება ყველა პრობლემა და განაჭრილი იქნება ყველა საკითხი და პრობლემის საკითხი რაც დღეს დასახლებულ ადგილებზე აწუხებს ადამიანებს